jungle. jamshidjon mana mustaqillikdan beri bizlar shu ikki gektar o'zimizni ijaraga olganmiz undan keyin fermer xo'jaligi bo'lganmiz shu tirikchiligimiz manbai asosiy shu har yili kerakli daromad qilamiz shuni orqasidan tirikchiligimiz to'ylar qilamiz uy quramiz moshina olamiz man bir gektarni o'yish qilganman bir gektarni o'yish qilganman bo'yishga juda mahsulotni sifati boshqacha bo'ladi bizani joyimiz issiq bir kilolik go'shtni yarmini quyosh kuydirib tashlaydi a go'sht qilsangiz o'sha bir bo'sh mahsulot tozaligicha qoladi saqlanib qoladi ikkinchidan sepiladigan doringiz yara ximikatlar kerakli joyga tegadi mahsulot sifati buzilmaydi har yili yarmini холодильникka saqlaymiz ha qishloq o'zimizni nima deydi ichki bozor saqlab qo'yib ha ichki bozorga chiqaramiz yangi yil arafasiga juda chiroyli man shu maslahat berardim uzumchilarga imkoniyati yetgani voyiz qilsin mahsulot sifati bo'lsa daromadi ko'proq bo'lsa hosildorlik ham oshadi hosildorlik конечно oshadida voyishga nisbatan oshadi eng asosiysi mahsulot sifatli bo'ladi sifati yo'qolmaydi eksport ko'p bo'ladi mana kelgan klientlar tarmashaveradi mana ko'rib turibsiz pashtamasini sotaverdik mahsulotni shu daromad shuni ustidan ha конечно katta daromad bunisi bilamiz shu necha yil mustaqillikdan boshlab shu bilan shug'ullanyapmiz xudoga shukur hamma tirikchiligimiz shuni ustidan endi mana kuchimiz yetsa bitta texnika olamiz yana kengaytirishga harakat qilamiz o'zimizga yarasha chorva shu boshqa omad aka endi yoshlarga maslahatingiz nima mana hozir chetga chiqib ketyapti ko'p yoshlar boshqa maslahatingiz nima deysiz shu shuni orqasidan mana e, ro'zg'orini eplasa boshqa qilsa bo'ladimi yo'qmi albatta bo'ladi albatta bo'ladi nima bo'lmasa albatta bo'ladi bir gektar bog'ni bu bir gektar yer bu juda katta boylik odamlarga bir stuk joy yo'q dunyoga odamlar yashayapti bizga gektarlab yer bo'lsa bunga tirikchilik qilishga nima yetsin halol mehnatda конечно rohat qilib yotadi rossiyaga borib sovuq o'tmaydi ishlaydi oddiygina o'zimizni ota bobomiz qilib turgan ish bo'lsa bu osmondan tushgan yo'q shuni yeb katta bo'lganmiz iqlimimiz mos keladi albatta mana hukumat qancha e'tibor beryapti bu ishga yana ha mana mahallalar bosh bosh bo'lib xo'jaliklarga qilsa mani uyga o'zimni ikkilamalari ham bor mana shu bir tomorqadan olgan kartoshkani yarmini холодильникka saqladim shu paytgacha mana ikki ming edi vaqtiga to'rt yarim mingdan sotib yubordim Audio Jungle. Audio Jungle. Biz mana bu yurapish mahallasiga yashaymiz. Shu üzümchilik bilan shug'ullanamiz. Mana shu uy joylar, mana shu mashinalar, to'y bo'ladi gulobdan dehqonchida hay yerni boqsang yersan boqadi deganda hay har yili mana xudoga shukur nima qilib kelyapmiz nechi joy bor shu yerga bu yer o'n sotix o'n sotix joy qancha qancha hosil beradi endi bular e, bor endi bular endi shu yil yangi novdalar endi nasib bo'lsa bu yillarda yana ham hosil ko'p bo'ladi uzumni boshqa nimalarga ko'ra bu suvsizlikka sal chidamliroq ha bu toypi navi o'zimizga suvsizlikka bardosh beradigan navlardan boshqa misol husayni boshqa navlari suv ko'p talab qiladi talab qiladi endi hammasi ham suv kerak endi kamroq o'zimizni sharoitga shu toypu navi yaxshi boshqa mevali daraxtlardan ko'ra mana olma anorlar ekardik oldin o'shalar ular suvni ko'p talab qiladida uzum uzum uzum o'zimizni o'zimizni rayonga o'zimizni sharoitga yaxshi ularga nisbatan qilamiz daromadi qanday daromadi daromadi yaxshi ular xudoga shukur mana chiroyli qilib qo'yishni qilgansizlar bu joylarni biz bilamiz oldin e, hmm. nima edi dorixona shunaqa joyda shunday asfalt bo'lib turgan tosh shuncha shu darajaga yetkazguncha bu o'zi bo'lmagan o'zi o'zi bo'lmagan ozgina mehnat bilan bo'lmagan ancha mehnat bilan keyin mana hosilni olyapsizlar nasib bo'lsa ha shukur bo'ladi yomon emas ancha yildan beri necha yildan beri bu endi nasib bo'lsa ikkinchi yil bular yosh navdalar hosilga kirgan hosilga ikkinchi yil ham bu yillardan xudo xohlasa yana ham hosili ko'payadi hosili ko'payadi shuni o'zidagi vaqtiga tomorqasini bekor yotgan tomorqasiga e, yaxshi daromad qilolmayotgan kishilarga maslahat berasizmi uzum bilan shu beramiz beramiz o'zimizni nimaga boshqa nimadan ko'ra shu uzum suv kam talab qiladi endi hamma narsaga mehnatini qilsa harakat qilib xudo xohlasa bo'ladi yaxshi sotilmay qolib ketmaydi yo'q yo'q уже hozir mana xaridori xaridori bor kelib turibdi saqlasa ham bo'ladi saqlasa ham bo'ladi xolodilnikka qo'ysa ham bo'ladi bunga ham saqlasa bo'ladi